عندي نشاف نشاف فرخ timba ka. Oh, sorry. Push هلا يلا اخي اخي الجوار اصبر اصبر اصبر اخويا صح التحضير سيدي أغنى عندي أفضل Please tell yes, please. Yes, please. It's her. uh. Watch out! Watch out! oorslavaai. Lagai <laughs> velling. <laughs> Zo.